Witam Was bardzo serdecznie w tym pięknym nowym dniu, Rafał z tej strony. Dzisiaj taki vlog, dlatego że mam parę spraw roboczych, które załatwiam na bieżąco. Między innymi pierwszy punkt i główny programu jest taki, że mam takie tutaj miejsce, gdzie jest dużo przestrzeni i codziennie postanowiłem sobie nagrywać jeden dział nowego kursu dotyczącego inteligentnych trybów lotu. Wczoraj robiłem już Active Track, nagrywałem z powodzeniem. Robiłem takie dwa studia przypadku, bo byłem ciekawy jak wyglądają ustawienia. Dzisiaj natomiast e, będziemy testowali Point of Interest. E, za jakieś dwie godziny będzie padało, tak przynajmniej są prognozy, więc muszę się trochę sprężyć. Moja miejscówką jest tutaj to miejsce na lewo od tego zagajniczka. Tam najlepiej się lata, jest fajnie, fajnie możliwość pokazania właśnie e, co się dzieje. Dziewczyny się wybrały na spacer. Ludzie w mniejszych miejscowościach mają zdecydowanie lepsze też możliwości w tej chwili do aktywnego wypoczynku. Widać właśnie to po tym, że uprawiają nordic walking. To co teraz jeszcze próbowałem zrobić, to w trybie Active Track próbowałem obniżyć e, jak najbardziej wysokość i wychodzi na to, że 2 metry to jest minimum i nie da się faktycznie poniżej tej wysokości zejść. Wygląda na to, że mam nowe osłony do kłada FPV i będę mógł wrócić do latania. Zaraz ładuję baterię i na zachód słońca jeszcze pójdziemy polatać. Jak nie będzie oczywiście padało. No i już podobno przyszła jakaś paczka. Yes. Dzięki Ci Gracjan za paczkę. Zaraz będziemy mierzyć i przymierzać, a w międzyczasie się baterie podładują. fantastycznie. Mamy teraz rundę numer dwa. Wszystko gra. Tu jesteśmy włączeni. Tutaj też, nagrywanie też jest. I ćwiczymy. Oświetlenie jest genialne. Można śmiało ćwiczyć. Uzbrojony dron. Jedziemy. świetnie. Nawet tym razem wyszło miękkie lądowanie. Bardzo dobra sesja, oczywiście wiatr i warunki trudne, ale za to wspaniałe warunki oświetleniowe i jestem bardzo zadowolony z tych warunków i z tych lotów. Oczywiście one były niesamowicie trudne, dlatego że miałem silne powiewy wiatru, ale obyło się po pierwsze przez, bez groźnej kolizji, po drugie fantastycznie się te osłony sprawują, jestem z tego mega zadowolony i po trzecie są bardzo dobre warunki. Oczywiście jest bardzo zimno, jakieś 3 stopnie, ale latam cały czas i e, dobrze to wychodzi. Jest coraz lepiej, czuję się coraz pewniej i sterując z tym dronem zdecydowanie czuję, że to jest to, bo naprawdę są bardzo intensywne te loty, manewry i wygląda to dobrze. Latając Maviciem Air dzisiaj mogę powiedzieć, że polatałem, zrobiłem fajne ujęcia i tyle. Natomiast z tym ja e, zaliczyłem prawdziwą przygodę. Trzymajcie się, do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!